بسم الله الدرس الأول هذا هذا بيت هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي ما هذا هذا بيت أهذا بيت؟ نعم هذا بيت ما هذا؟ هذا قميص أهذا سرير؟ لا هذا كرسي أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم ما هذا؟ هذا نجم من هذا؟ هذا طبيب ومن هذا؟ هذا طبيب ومن هذا؟ هذا ولد من هذا؟ هذا طالب أهذا ولد؟ لا هذا رجل ما هذا؟ هذا مسجد من هذا؟ هذا تاجر هذا كلب أهذا كلب؟ لا هذا قط هذا حمار أهذا حمار؟ لا هذا حصان وما هذا؟ هذا جمل ما هذا؟ هذا ديك من هذا؟ هذا مدرس أهذا قميص؟ لا هذا منديل الدرس الثاني ما ذلك؟ ذلك نجم هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب؟ لا ذلك قط ما ذلك؟ ذلك سرير من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك؟ ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن الدرس الثالث بيت البيت كتاب كتاب الكتاب قلم القلم جمل الجمل القلم مكسور الباب مفتوح الولد جالس والمدرس واقف الكتاب جديد والقلم قديم الحمار صغير والحصان كبير الكرسي مكسور المنديل وسخ الماء بارد القمر جميل البيت قريب والمسجد بعيد الحجر ثقيل والورق خفيف اللبن حار القميص نظيف النجم بعيد الرجل واقف السكر حلو الطالب مريض التيك جميل الدفتر جديد التاجر غني الدكان مفتوح الولد فقير التفاح لذيذ الطبيب طويل والمدرس قصير الأب الباب الجنة الحمار الخبز العين الغداء الفم القمر الكلب الماء الولد الهواء اليد التاجر الثوب التيك الذهب الرجل الزهرة السمك الشمس الصدر الضيف الطالب الظهر اللحم النجم البيت الديك المدرس الباب الطالب السكر الدفتر الأخ الرسول الوجه الصديق القرآن الصلاة الكعبة الكعبة الرأس الإصبع الصابون الظفر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الدرس الرابع البيت في البيت المسجد في المسجد المكتب على المكتب السرير على السرير أين محمد؟ هو في الغرفة وأين وأين ياسر؟ هو في الحمام وأين آمنة؟ هي في المطبخ أين الكتاب؟ هو على المكتب وأين الساعة؟ هي على السرير محمد خالد حامد ياسر عمار سعيد علي عباس آمنة زينب فاطمة مريم عائشة خديجة صفية رقية البيت من البيت المسجد إلى المسجد من أين أنت؟ أنا من اليابان ومن أين عمار؟ ومن الصين ومن أين حامد؟ هو من الهند أين عباس؟ خرج أين ذهب؟ ذهب إلى المدير وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض الدرس الخامس أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك أين دفتر عمار؟ وعلى المكتب المدرس قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب أين بيت المدرس؟ هو بعيد القرآن كتاب الله الكعبة بيت الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خرج المدرس من غرفة المدير هذا بيت حامد وذلك بيت خالد ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب هذا مفتاح السيارة أين مفتاح البيت؟ من أنت يا ولد؟ أنا ابن عباس وابن من هو؟ وابن خالد أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في المدينة المنورة بنت حامد في المدرسة وبنت محمد في الجامعة اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد عم الطالب غني باب المسجد مفتوح وباب المدرسة مغلق خال حامد ثقير سيارة عباس في الشارع ابن من أنت؟ أنا ابن المدرس أين الكلب؟ هو تحت السيارة الدرس السادس هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة من هذه؟ هذه أخت المهندس أهي أيضا مهندسة؟ لا هي طبيبة سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير ما هذه؟ هذه مكواة لمن هذه؟ هذه لخالد أدراجة أنس هذه؟ لا هذه دراجة عمار هذه جديدة ودراجة أنس قديمة هذه ساعة علي هي جميلة جدا هذه ملعقة وهذه قدر الملعقة في القدر هذه بقرة الفلاح هذا أنف وهذا فم هذه أذن وهذه عين وهذه يد وهذه رجل الدرس السابع من هذه؟ هذه آمنة ومن تلك؟ تلك فاطمة هذه طبيبة وتلك ممرضة هذه من الهند وتلك من اليابان هذه طويلة وتلك قصيرة من هذا؟ هذا حامد ومن ذلك؟ ذلك علي أتلك دجاجة؟ لا تلك بطة ما تلك؟ تلك بيضة بيضة هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير أساعة عباس هذه؟ لا هذه الساعة حامد تلك ساعة عباس ذلك ديك وتلك دجاجة